wallahi manzan tsira a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wata addu'a mai muhimmanci ga dukkan musulmi wanda kuma mafi yawa addu'o'i na manzan Allah abu ne wanda suke sassauka ba su da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya wayi gari sai ya ce bismillahi lazi layi yardu ma ismihi shai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim a wannan wurin Allah zai kiyaye shi ya wuni lafiya har zuwa dare haka nan idan rana ta fada sai ka sake maimaita wannan kalma ka ce bismillahi lazi la yaruddu ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim ani ya ce insha Allah tabaraka wa ta'ala da iko na Allah zaka waye gari lafiya lau salim alu ba tare da waɗansu matsaloli ba da za su dame ka a cikin dare kasan dare abin tsoro ne ana so mutum ya yi ka addu'o'i da dare saboda kasan ko masu halbin mutane da sam to sun fi halba makamansu na ƙare dangi na cutar da mutane to sun fi halba su a cikin tsakiyar dare to shi yasa duk lokacin da za ka yi addu'o'i yana da kyau ka yi addu'o'i na a cikin tsakiyar dare insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan